Te quiero ver, quiero saber si sales Soy bebé, Estoy en casa pensándote, te quiero ver, quiero saber si sales Soy bebé Estoy casa pensándote, ve arreglándote, que paso por ti a la 10, maquillándote, preparate para revivir eso que pasó la noche que te vive. buscarte. Olvídate como te toqué cuando yo te besé y te mujeré, mi bebé. Te Quiero ver, quiero saber si sales hoy bebé Estoy en casa pensándote, te quiero ver, quiero saber si sales hoy bebé Estoy en pensando pensándote? Ven arreglándote, que pasó por ti a la tierra maquillándote, prepárate para revivir eso que pasó la noche que te vive Yo sé que tú no puedes evitar que yo al soy para ti, bebé, así que acércate. No olvidate cómo te toqué cuando yo te besé y te mojeré, mi bebé. Te quiero ver. estoy en casa pensándote